Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы снова на Аршинском Ку. Правда, заезжаем мы на него с другой стороны. И в этот раз мы поедем на другой самолет. Мы вычислили координаты, выявили, выяснили, собственно, сейчас будем искать уже по факту на месте. Да, спасибо большое Анатолию. Анатолий, тебе привет. Александру привет большой. Всем привет вам. Ребята. Спасибо, ребята, за то, что вы нам сдали это место. Но мы никому его не расскажем. Нет, самолет Так что найдете сами, ради бога. А так самолет, говорят, с моторами, с винтами. Ну, давайте посмотрим, какой он на самом деле. Едем мы опять же тем же составом 3 вездехода Шерп идут это наш э, вездеход э, с тюнингом от Жуков Гараж, второй вездеход тоже с тюнингом от Жуков Гараж и третий вездеход у нас пуст, как квартира без обоев. В стандарте, в базе, так сказать. Ну и экипаж. Что делает у нас экипаж? экипаж собирается... Вот, у нас опять самый молодой штурман, это самый молодой шерповод, пока которого кажется, мы знаем. Он самый уже опытный становится. Самый опытный становится уже, да, знаете, как ловко из люка ответок прячется. Ого-го! Вот он воды себе взял. Немножко подушки, видишь, спальные мешки, вот горы. Ну что ж, ребят, поехали. Ой, как удобно-то. Ребят, Мишаня сделал вот такую ступенечку. Всем, кстати, рекомендуем такую остановишь. И нога тогда не прыгает на кочках каких-то там. Э, то есть очень удобно получается. Это будет э, входить в комплект э, кита Герасим Шерпа от Чуков Гараж. Стоим вот на такой делянке, кто-то здесь крал лес. И все, дальше уже болото будет выход, вот уже там просветы видно. Вот такой вездеходик от Жуков Гараж новый вышел. Скоро сделаем по нему обзорчик, очень интересная машинка. И все вам расскажем, покажем. так у нас озвучивается общий сбор. На обед нас позвали, сейчас мы будем кушать. Да, перекусик небольшой. Причем на завтрак, обед и ужин у нас разная, разная музыка стоит. про, про, про похороны. Ягоды в ягодицах и порох в похерицах еще есть, ребят. уместились, мы ну так и так, и сяк, ну просто два дерева стоят. А у нас просто шерф уже. У вас уже? Уже. А, у вас... У нас опция джуков гараж, у нас уже становится. Ребята, у вас шерф уже, все понятно. А потом становится шире, когда на болото выходишь. Ребят, ну сами подумайте, куда я его брошу. Залазь. Ну слава тебе, Господи, ну останусь посреди бескрайних просторов. Ну куда эти, где север, где юг? След есть, по нему выйдешь. А если пурга? А вот если пурга, то тогда иди по свежему следу. За <laughs> нами. Причем быстро иди, пока след не замело, да? Тех, кто собирается приобрести вездеход, но еще не до конца понимает, какой именно он должен быть, приглашаем вас на базовый курс вездеходного вождения, который проходит в 45 километрах от Москвы. Мы не продаем с глянцевых проспектов, мы живем в вездеходах, мы знаем, что делаем и подберем лучший вариант для вас. Плюс 7 926 977 08 46. Звоните. проехали, либо разобрали, да, либо разрушили. Видите, до нас был здесь вездеход шерп. Собственно, шерпы могут спокойно сюда доезжать. Ну что, давайте выйдем, посмотрим, что это. А вон винты. А вот зря смеетесь, посмотрите, моторы и винты есть. Понятно, что металл, скорее всего, вырубили. Металл вырубили самолета, но вот это, ребята, лопасть винта. И очень интересно, вот кислородные баллоны. А может быть бомба это? Ядерная, а? Как ты думаешь? А давайте на ней костер разведем, проверим. А, не взорвалась. Вот такой, ребят, это походу собрат того, что вот упал. Размах крыльев такой нормальный у него. Да. Фюзеляжа вот остатки есть. Вот фюзеляжа я, получается, стою. Вот такой вот. Пилили? А вот целый. Миш, а вот этот что, мотор, как думаешь, горел он? Нет. Ну вот она оплавилась, смотри как. Это от удара, скорее всего. От удара, думаешь? А, погоди, нет, это просто... А, это от удара, видишь, загнуто все. Да. Все загнуто сюда вот. Головки воздушное охлаждение Скорее у него было. капот. Смотри, бронзовые втулки вставлены, управляющих клапанов. Угу. Здесь вообще, смотри, свежий металл. Ну что ж, ребят, вот такая картина получается. Вот э, давайте я вам сверху покажу, как выглядит этот самолет. Хвоста у него нет, вот где-то он здесь потерялся, хвост у нас. Понимаешь, мы не имеем информации сейчас, а на самом деле история-то она такая вот, какая-то, наверное, захватывающая, интересная, не драматичная. Гер, ну судя по, по, по, по состоянию крыла, он, он, он, он нормально приземлился. Он плюхнулся просто и все. То есть он не кувыркался, ничего. Видно, что копотнул. Ну, вот с того самолета же один летчик пришел. Видно, что он копотнул вот этим мотором, зацепил его, видишь, сорвало, вырвало с, да. мотор, с моторама его да, да, двигатель. Да. Тот на месте, а, тот на месте, на месте стоит, остался. Смотри, видишь, этот самый, часть фюзеляжа целая, не разбитая, вот, вот это вот. Вот это вот у него был нос. Нос, он целый, не разбит, так что Скорее ну, всего... Да, он здесь где-то спланировал при... Либо его... Приземлился он жестко. Либо его в воздухе из строя вывели, понимаешь? Либо, ну... Дай бог, конечно. Вот, Миш, нам же надо для музея что Причем качество металла, смотрите, это же прошло, блин, 60... 70 лет. Почему 70? Ребят, да. 45-й. Да, 70 лет. Посмотри. Может быть подымем? Да ну. Летом. Слушай, он горел. Горел. Расплавлена, видишь, голова вот эта разбита. Да, да, это голова поплавилась. Плавленный клапан, видишь? Не, я вижу его! Вижу вертолет! Как мы уже видим, это брат-близнец первого самолета, который мы уже не раз показывали в наших видео. Мне стало интересно, почему их тут столько и что интересного расскажет нам о них история, но не из официальных сводок, а моменты из службы реального человека на реальном самолете. Вот что про самолет и службу на нем рассказал Редюшев Андрей Федорович, стрелок-радист бомбардировщика Ил-4. Он участвовал в 47 боевых вылетах. Самолет КБ Ильюшина Ил-4, я на нем служил аж до 1950 года, это модернизация самолета ДБ-3. Такой остроносый. Конечно, Ил-4 самолет не выдающийся, он был трудягой. Мы его, как и Ил-2, горбатым звали. Учитывая боевой опыт, в экипаж Ил-4, кроме пилота, штурмана и стрелка-радиста, был введен еще четвертый стрелок, чтобы прикрывать нижнюю полусферу. Условия для его работы своеобразные. Он лежит на полу, пулемет вниз в люльке опускается, прицеливаться нужно через перископ, скорее отпугивать. У стрелков ночных бомбардировщиков работы было немного. В боевых условиях я, стрелок-радист, все больше стоял у пулемета, и когда совсем не в моготу, говорил стрелку «Вальк, постой за меня, я с землей свяжусь». Он меняет одно неудобное положение, он все время лежал, на другое неудобное, вертикальное, а я сяду и отдохну, ноги помассирую. Как-то сел, положил руку на колено, а там что-то маленькое и теплое. Рука почему-то без перчатки оказалась. К лицу поднес, а это мышь заморенная, непонятно откуда взялась. Сознание потеряло от недостатка кислорода. Я маску снял, ей протянул, встрепенулась, ожила. Я маску себе, потом ей. Так мы с ней дышали через раз. Так было заведено, экипаж с инструктором перед самостоятельным боевым вылетом должен был полетать вокруг, по коробочке, ознакомиться с географией, потом слетать к линии фронта. Новичок-штурман должен был в качестве стажера сделать три боевых вылета с экипажем, имеющим боевой опыт, совместно с опытным штурманом. Наш штурман-стажер Паша Бузовский из такого второго вылета не вернулся. Через месяц в часть вернулся только командир экипажа Титов – в будущем наш Камэск и герой Советского Союза. А где его штурман? Где наш штурман-стажер Паша Бузовский? Стрелок Актырский? Где они все лежат? Неизвестно. Когда весь экипаж не возвращался, никаких домыслов не строили. Но когда возвращался только командир экипажа, появлялся шепот подозрения. Наверное, на прыжок команды не дал. И домыслы всякие. Командиры оправдывались. «Да давал я приказ, давал!» Обычно вещи и койки тех, кто не вернулся из боевого вылета, неделю не трогали, и если за это время хозяева не появлялись, то вещи сдавали на хранение в коптерку эскадрильи. Там они хранились, ну уж, по крайней мере, месяц. А куда потом девались, не знаю. Скорее всего, отсылали родственникам. Свой первый вылет я и не помню. Не отложился в памяти, значит, ничего не было особенного. Какой-то невыразительный был первый боевой вылет. Безобидный, что ли и малые цели не произвели впечатления, а потом в памяти не сохранились. А вот Минск, Варшава, Будапешт, Бреслау, Шекет, Штутгарт, Кёнигсберг пять раз летали и на Берлин, ну просто заели. Когда планировались полеты над морем, мы в полет одевали жилеты. Они как жилетки у нынешних дорожных рабочих, оранжевые, в нерабочем состоянии, совсем плоские. При попадании в воду он автоматически надувался. Лодок в самолетах не было. Не знаю почему. В Балтийском море даже летом долго не поплаваешь. Вода холодная. Но не только плавать, но и летать над морем неприятно и опасно, особенно ночью в тихую погоду. Звезды вверху и внизу. При маневрировании на малой высоте можно потерять ориентирование, где вверх, где низ. Нырнуть недолго, а вода, она при ударе на большой скорости, как бетон. И в мелкие щепочки. Запомнился первый вылет на Минск. Сцапали нас прожектора, зенитки лупят вовсю – во второй раз при подлете смотрим, прожектора стоят, а зенитки молчат. Командир по рации. «Ребятки, береги хвосты, здесь истребители. Мы с Валькой осматриваемся. Вижу одна трасса, вторая. Докладываю командиру. Самолета не вижу, стрельба по горизонту». Командир ворчит. «Хреново, но обошлось». Поскольку самолеты действовали в одиночку, то многое зависело от командира экипажа. Наш никогда на цель не выходил в лоб с востока. Мне по самолетному переговорному Разговоры были слышны, и командир со штурманом подробно обсуждали, как будто новую задачу решают. На каждую цель выходили по-особенному и по неожиданней для противника, и чтобы снизить опасность ПВО, и над целью, чтобы времени поменьше находиться, и чтобы уходить побезопаснее. Как на цель заходим, командир всегда моторы приглушал, чтобы немецкие звукоулавливатели нас подольше не слышали. У немцев к этой аппаратуре и главный прожектор, и зенитки привязаны были. Когда при возвращении домой мы перелетали линию фронта, считали, что уже дома. Линия фронта сверху легко отличима, везде светомаскировка, а на линии непрерывно перепалки идут. Бывало и так, что приходим с задания, а наш аэродром бомбят. Приходилось садиться на соседних аэродромах. Ночные истребители для меня это экзотика какая-то. Может, фольга, которую мы сбрасывали, помогала. Ночного истребителя ни разу не видел, но к отражению атаки был готов. Все время был в напряжении. А стрелял я в основном по прожекторам. Иногда они после этого гасли, может и попадал. Вот в прожекторное поле попасть – это не забывается. Как в молоко погружающее, летчик слепнет, а самолет становится мишенью для средств ПО. В 44-м немцы наших пошибали в основном зенитками, а пошибали из-за того, что немцы стали применять локаторы. Для нас они были в диковинку тогда. За время боевых вылетов ночью у нас ночников, у всех глаза попортились, зрачки стали расширенными, плохо сжимались. На врачебных комиссиях у меня это отмечалось до 47 -го года, потом прошло. Но на этих комиссиях придирались в основном к летчикам и штурманам, а нас со стрелком не трогали. В нашем полку велся четкий учет сбитых немецких самолетов. Если истребители избивали, то в основном днем, ночью их летало единицы. Если кто сбивал немца, то докладывал о месте и времени. Чаще всего это было над территорией противника. Но наша разведка работала, и подтверждения приходили по времени и месту падения. Иногда подтверждение приходило через очень большое время, но приходило. Стрелок нашего полка Синицын Василий сбил три истребителя противника с подтверждениями. Вследствие ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот такая история одного человека, прошедшего от войны на самолете Ил-4. Кто знает, где теперь экипаж и нашего найденного самолета. Земной поклон и вечная память тем, кто погиб тогда, за то, чтобы мы могли жить сейчас. Ну, как обычно, стандартный наш набор – это угриль. Что в угриле мы еще пока не знаем. Такой приехал, Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, ой, какая вкуснота. Вы аромат, Вот такой аромат вообще чувствовали, да? Вот такое солнышко у нас закатное, день короткий уже. День... Опа. А -а -а. Пар, еда. Ух, хорошо. Кстати, по поводу костра мы сейчас... После того, как покушаем, поедем на озеро. Посмотри, какое солнце. Сейчас, может, поднимем коптер и полетаем. Надо будет обязательно. Надо, надо полетать, да. Да. Михаил Юрьевич у нас утепляется вовсю. Я решил утепляется. зимний химтрейл, а это, это, да. как Замечательно. погода к тому располагает. Молодцом. Ну что ж, давайте поднимем коптер. иду, а я домой иду, да я табу наведу, ля-ли-ля-ли, да я табу наведу, на свою корова. ребят, село солнышко. А мы собираемся, нам еще ехать километров 10 по болоту. Сейчас соберем весь мусор, мешки, пакеты и помчимся. Александр Николаевич, помчимся же? Помчимся. Помчимся, куда мы денемся. И на этом самолете, ребят, мы закладываем вот такую вот, вот такую вот капсулу времени. Закладываем мы ее в бутылку, как днем к огнем. Жуков гараж знает свое дело, знает, как из ночи сделать день. Ребят, данная капсула будет помещена в бутылку минералки. Блин. <laughs> Блин. Блин. Не будет помещена. Блин, не будет помещена она в бутылку минералки. Капсула готова, вот она. Опа. Так, пробочку затыкаем. Мишаня затыкает пробочку. Все, готово ребятки, кладем ее вот в развал сюда кладем. И надеемся, что вот э, человек, который ее найдет, нам обязательно позвонит и получит свой приз. барахтаются. как вот так спать хочется, да? Нашли более меньское место для того, чтобы выбраться. Везде все заросшее мелким кустарником. Ну как мелким? Ну березы такие растут. Немножко прошли вверх по течению. Сейчас будем выбираться. Так, ну что, народ, Не нешуточные страсти тут развиваются. Две машины выбрались. Третья машина никак не может пока. Не может подойти под прямым углом к берегу. Цепляет одной стороной, разворачивается и уходит снова в реку. Для того, чтобы выйти, нужно подойти двумя колесами. Если вы подошли одной стороной, вас неизбежно развернет. Так, все. Можно считать, что выход состоялся. Так, ну все, поехали дальше. Немножко вляпались, да? Да, немножко вляпались, точно. Вот это я нырнул вот по самые э, не балуйки, да, и только финтрейл меня спас от полного затопления. Итак, народ, мы остановились для того, чтобы прочистить сетки. У нас поднялась температура, а это говорит, что мы проперлись через всякие разные пушистые преграды. Заслоны. Да. Все покрыто тьмой и мраком, поэтому процедуру эту мы вам, скорее всего, не покажем. Но делать ее надо регулярно. Смотрите на приборы, не забывайте об этом. Привет, штурман. Ну где ты спишь? Рассказывай нам. Вот тут ты спишь. Ну вот так, ребят. Костян лег спать. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.